imbere ntibatwongere musanzwe muzi ko amazi ari ubuzima twese tuzirikana ko ubuze amazi ubuzima buba bugiye kuko amazi atuma tugira isuku agatuma tugira n'iterambere mu by'amagara n'iby'imibano turashimye ko mwiyumviriye kuduha amazi kuri ino shuri ryacu kare hataraboneka amazi byaratugora none ubu naho buba bumva inyota turi mu ishuri biratworohera turashobora nko gukoropa nk'amashuri kare twagenda kugenda nko ku ruzi gutiza ibyombo mu bw'ubu biratworohera cyane kuko amazi aba ari hafi yacu nta twari dufise ikibazo kinini cy'amazi tugiye kuvoma twavoma ku ruzi tukanywa amazi atabereye ahubwo mbere twari tutunzwe n'imana ndabashimiye cyane kuba mutwitaho mukiyumvira yuko mwoduha amazi ngaha uno musozi wa gasange Green Filter a été implanté à l'UTG Mutumba dans l'optique d'avoir un environnement sain. C'est un système de traitement des eaux usées, ainsi donc les eaux vannes et eaux ménagères, L'ouvrage Green Filter est composé d'une série de compartiments de l'amont à l'aval. En amont, se trouvent des fosses de pré-traitement faites de regard et de fosses de collecte, suivies de fosses de traitement primaire faites de quatre compartiments communicatifs. En aval, se trouvent les fosses de traitement secondaires faites de trois canaux. À ce stade, l'eau évacuée est pure, sans effet négatif pour l'environnement et le lac. ari ahantu hagoye hari imisozi itemba hari amabuye hari ibiti hanyuma turahatunganya uko mwahabonye gukare byarameneka bigateranya diregiteri n'abanyagihugu baba hepfo amazi yarinjiramo bigaca bimeneka bigaca bigenda bigaca bishikana no mu biyaga no mu nzuzi